አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ከኔ ጋር ሁሉም ነገር ሰላም ነው። የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። በያላችሁበት በአለም ዳርቻ ሁሉ የአላህ ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቃችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። የሀገሬ ልጆች subscribe እያደረጋችሁ አበረታቱኝ እላለሁኝ። በጣም አርጌ ከልቤ አመሰግናለሁኝ። subscribe ያደረጋችሁኝ እኔ ገና ጀማሪ YouTuber ነኝ እና የሀገሬ ልጆች ምንድን ነው ያው እንግዲህ የድንች አሰራር እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ያው ቶሎ ልጠን ልጠን በምንፈልገው ዲዛይን ከቆራረጥን በኋላ አጥበን ወደ በዘይት ከመጥበስ ባሻገር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ልክ እንደዚህ እኔ አሁን ቆራረጥኩትኝ እየቆረጥኩ እየከተፍኩትኝ ነው ድንቹን ማለት ነው። ድንች ስንሰራ ከዛ በውሃ ከከተፍኩ በኋላ ማጠብ ነው ደስ የሚለኝ። ብዙዎቹ ግን እንደዚህ ከከተፋችሁ በኋላ ብታጥቡት አሪፍ ነው። ውስጡ ያለው ዱቄት የድንቹ ዱቄት ይወጣል፣ ቆሻሻው በደንብ ይወገዳል ማለት ነው። ካጠባችሁ በኋላ እንግዲህ ሙቅ ውሃ ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ሙቅ ውሃ በብረት ድስት ካዘጋጃችሁ በኋላ እንደገና እንትኑን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ብረት ድስቱን ሙቅ ውሃ ካዘጋጃችሁ በኋላ ያው እኔ ግን ሙቅ ውሃ ስላዘጋችሁ ነው በማሽኑ ስላፈላሁ ነው። ግን እናንተ ሙቅ ውሃ የሚያፈላ ከሌላችሁ እሳት ላይ ውሃ አድርጋችሁ ጥዳችሁ ማፍላት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ሙቅ ውሃ መሆን አለበት። ያው እኔ ሙቅ ውሃ ስላለኝ ነው እላቸዋለሁኝ። እንዴት ሳርጊያውን ሙቅ ውሃ እያደረግኩበት ነው ድንቹ ላይ ከዛ አሁን እሳት ላይ ነው የምጥደው ማለት ነው። ግን እናንተ ደግሞ መጀመሪያ ውሃ አድርጋችሁ ውሃው ከፈላ በኋላ ድንቹን መጨመርም ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። እሳት ላይ ግን የሚቆየው ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው። ሁለት ደቂቃ ወይም ሶስት ደቂቃ ቢሆን ምንም ችግር የለም። አንድ ግንፍል ካለ ይበቃዋል። እሺ ከዛ ጨው እዙ ላይ መጨመር አትርሱ። እዚ ላይ ነው ጨው የሚጨመረው ማለት ነው። እዙ ላይ ጨው መጨመርና አትርሱ <coughs> እህቶቼ፣ ወገኖቼ። ወንድም ሴትም ይስራ፣ የሴት ብቻ አይደለም ስራ። ወይኔ እንትን እየደወሉብኝ ነው። <sighs> ቆይ ሳይለንት ረቀው ያው እንግዲህ ጨው ጨምራችሁ በደንብ ለውሱት። እሺ ከለወሳችሁ በኋላ ያው እንግዲህ እኔ ገንፈል ብሏል። ያው ይሄ እንግዲህ ምርጥ ድንች ነው። ከዛ እንደዚህ ማጥለያ አንጥታችሁ ታጠላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከእንደዚህ ሳጠላችሁ በኋላ በነገራችን ላይ ዘይት ማሞቃችሁንም አትርሱ። እሺ እኔ ዘይት አሞቅ ያለሁኝ አትርሱ። ደግሞ ምንድነው ዘይት በማሽን ማፍላት ይሻላል ወይስ በእንዴዝ ይሄ ማሽኑ ነው ወይስ ብረት ድስት ላይ አድርገን ዘይት ማፍላት መጥበስ ይሻላል የሚለው በጣም የሚያፈጥነው የሚነግራቸው ነገር ማሽ በዚህ መስራት ነው። እሺ በማሽኑ ድንች መጥበስ በጣም ያፈጥናል። ወላይ ነው የምላችሁ እኔ ስለሞከርኩት ጀርቤው በጣም ስለገረመኝ ነው። የእንትኑ በጣም ይቆያል። እሳት ላይ ጥዳችሁ ምጠብሱ ድንች ሰዓት ይፈጃል፣ ጋዝ ይጨርስባችኋል። ይሄ ግን ቶሎ ነው የሚያፈጥ ነው። በጣም በማሽን መጥበስ ይሻላላችኋለሁኝ። ሌላው እንግዲህ <coughs> ያው እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው። ስትበሉት በጣም ኮሽ ኮሽ ይላል፣ ዘይት አይጠጣም። በጣም ሀሪፍ ነው እላችኋለሁ የሀገሬ ልጆች እና ስደግም እያሳዩዋቸው ነው። እና በጣም ምርጥ ችፕስ ነው። በጣም ወደውታል ማለት ነው። በተለይ እላችኋለሁ እንደዛ አድርጋችሁ ዘይት እንትን ድንች ብሉ። አሁን ደግሞ ሩዝ እየሰራሁ ነው። ሩዙ ደግሞ ይሄ በነገራችን ላይ የዚህ አይነት ሩዝ አሰራር ልብናኖችና ሶሪያ ቤት የምትሰሩ ልጆች ካላችሁ መጀመሪያ ዘይት እነሱ ያበዛሉ ሩዝ ጋር ሲሰሩ ማለት ነው። ሩዝ ዘይት ከጨመሩ በኋላ ያው ሩዙን አጥባችሁ ትጨምሩና ታቁላላችሁ፣ እንዲህ ታቁላላችሁ ታቁላላላችሁ፣ <laughs> ይቅርታ ለአማርኛ በደንብ ታቁላላችሁ። በኋላ ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ሙቅ ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። ሙቁሃም ከሌላችሁ በቀዝቃዛ ውሃ ማድረግም ትችላላችሁ። ግን ሙቁሃ ቢኖር ጥሩ ነው። እዚሁ ላይ ነው ጨው የምትጨምሩት። ይሄን ደግሞ እዚሁ ላይ ማለት እኔ እንደዚህ ነው የሚመቸኝ። እዚሁ ላይ ጨው ጨምራለሁ። በነገራችን ላይ እኔ ምግብ ሰሪ አይደለሁም ግን ሴትዮዋ ቤት ስላለለች ደውላ ምግብ ስሪ ስላለች ነው ሩዝ ስሪ ስላለች ነው። እና እኔ እንደውም እንደነሱ ዘይት ብዙም አላበዛሁም። እኔ ጨውና ዘይት ማብዛት ብዙም አልወድም። ማለት ለጤንነት ጥሩ አይደለም። እንደዚህ ግን ከለወሳችሁ በኋላ ከዛ አረፋ ቀረፋ ካላችሁ እሱን ጣል አድርጉበት ማለት ነው። ምክንያቱም ለሩዙ ሽታ ማለት ነው እንትን ሽታ ይሰጠዋል የሀገሬ ልጆች እኔ ሙቋ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ሙቋ ጨምራለሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ሙቋ አሁን እንትን እያልኩት ነው ጨው ጨምሬ ጨርሻለሁ። ጋዝ መቀነስ ደግሞ አትርሱ እሺ። ጋዝ አሁን ረስቼ ራሱ እኔ ራሱ ረስቼ አሁን የቀነስኩትኝ ሁለት በጣም ደክሞኛል። ይሄን በመስራት ሳይሆን ብዙ ጽዳቱ ምኑ ምኑ ማለት ነው። እውነት ያደክማል። ያው እንግዲህ ሙቅ ውሃ ያዘጋጅቱትን ሙቅ ውሃ ያው እንደ መጠኑ ነው የምትጨምሩት። እኔ መጀመሪያ ትንሹ ሙቅ ውሃ ጨምሬ በደንብ እስር የተያያዘውን በደንብ አድርጌ ለወስኩት ማለት ነው። ከዛ መልሼ ደግሞ ውሃ ጨምራለሁ። ያው ውሃ እንደ ልካችሁ ነው የምትጨምሩት። አረፋ ቀረፋ ደግሞ አሁን አደርግበታለሁኝ። ጥሩ ነው እንትን ይሄ ቢስማር የሚሉት ምንድን ነው? ቢስማር በእኛ ሀገር እኔ እንጃ፣ ግን ቢስማር ይባላል በአረበኛ። በዝድም ይሄን ቁርንፍድ ነው በኢትዮጵያ ቁርንፍድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዝሮ ለሽታ ለምግቡ ሽታ ማለት ነው፣ ለሩዙ ሽታ። ከዛ ጋዙን ቀን ሰርጋችሁ እንደዚህ ውሃ ከጨመራችሁ በኋላ ክድን አድርጉት። እሺ ክድን አድርጉት። ያው እንግዲህ እኔ ጨዋን ሰው ነው ትንሽ የጨመርኩበት እና እንደዚህ ነው እላችኋለሁ። የአገሬ ልጆች subscribe አድርጉኝ። እንደው ቪዲዮዬን እዩልኝ አልልም፣ ግን subscribe አድርጉኝ። በአላህ በፈጣሪያቸው የሙስሊሙንም ክርስቲያኑን ምለምነው ነው። እሺ። እና በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳቸዋለሁኝ። የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት በአለም ዳርቻ ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ። ወይ ጉድ በጣም ይጮሃሉ የኔ ልጆች ማለት ነው። እውነት አላህ ይገላግለን ከሰው ቤት እሽክርና፣ አላህ ይገላግለን የሀገሬ ልጆች። በጣም ከባድ ነው እውነት። እና ሩዜ እንግዲህ ያው በስሏል፣ አሁን በስሎ ጨርሷል፣ አብቅቷል ማለት ነው። እንግዲህ ከእንግዲህ በኋላ መብላት ነው። ሴትዬ መታ እንግዲህ ትብላ። ትንሽ ነው ደግሞ የሰራሁት። ጥሩ ነው እውነት። በጣም እኔ ሩዝ በጣም ወዳለሁ። ብዙ ግን ኢትዮጵያኖች ሩዝ አይወዱም። እኔ ሩዝ ወዳለሁ። ሩዝ እንደ እንጀራ ነው ነፍሴ